Самое главное, что есть у каждого из нас в жизни, это наша свобода, это то, кем мы являемся. Вы можете быть любыми, вы можете любить того, кого вы считаете нужным. И не бойтесь быть собой. И всегда помните, что рядом с вами есть люди, которые вас поддержат. Это могут быть ваши друзья, ваши родственники, а, ваши единомышленники по всему миру. Конечно, есть и другие люди, но а, их всегда будет э, меньше в вашей жизни, если вы будете верить в себя и э, помнить, что кем бы вы ни были, главное стремиться к добре и красоте, к добру и красоте. Э, а все остальное у вас получится, все изменится к лучшему.